दोस्तों देखें हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके चैनल के ऊपर एक हज़ार व्यूज़ होते हैं और अगर आपका टेक चैनल है ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड से चैनल है तो आपके मैक्सिमम आपको वन डॉलर मिल जाता है या टू के व्यूज़ के ऊपर भी वन डॉलर मिल जाता है या किसी वीडियोस के ऊपर आपके दूसरे चैनल्स हैं जैसे व्लॉगिंग चैनल है या दूसरे आइडियाज़ के ऊपर चैनल हैं तो उसके ऊपर आपको टू के फोर के फाइव के सिक्स के इवन टेन के व्यूज़ के ऊपर भी आपको वन डॉलर मिलता है तो ये तो आपके पास जो यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड पहले आपके पास चैनल क्राइटेरिया था तो जो आपका जो एड्स जिस चैनल के ऊपर आपकी आती है तो उसके ऊपर तो ये क्राइटेरिया है यानी कि जिसका सी वन डॉलर होगा तो उसको आ, उसके ऊपर आपको वन थाउजेंड व्यूज़ के ऊपर आपको वन डॉलर भी मिल जाता है जिसका C P M one thousand होगा ये शॉर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा ये लॉन्ग वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ अब अगर हम बात करते हैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड देखें यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आपके सबसे ज़्यादा होते हैं यानी कि उसके ऊपर हंड्रेड हंड्रेड के व्यूज़ टू हंड्रेड के views one million two million three million four million even के ten million twenty million views भी आते हैं शॉर्ट्स के ऊपर तो उसमें आपको फिर ये होगा कि आपको व्यूज़ के टेंशन नहीं होने चाहिए तो जहाँ आपके आम वीडियोस के ऊपर 20 के व्यूज़ आते हैं तो वहाँ आपके 100 के व्यूज़ आ रहे हैं तो जो डॉलर्स हैं वो वैसे ही आपके जो व्यूज़ के ऊपर बैलेंस हो जाएगा उसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से हम अगर हम एवरेज अंदाज़ा लगाएँ तो मतलब कि अगर आप आठ से दस हज़ार आपके एक शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ हैं तो मैक्सिमम आपको एक डॉलर वहाँ पे आपको मिल सकता है तो आपने अब काम ये करना है कि आपने कुछ और नहीं सिर्फ अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करें और रेगुलर बेसिस के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स वाला जो आपने न्यू चैनल क्रिएट कर लिया है अगर नहीं कर लिया तो आप अपना कर लें उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसके ऊपर अलहदा चैनल बनाएंगे तो अगर उसके ऊपर कोई स्ट्राइक्स वगैरह आ जाती हैं तो आपका जो दूसरा चैनल है जिसके ऊपर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं वो आपका चैनल इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि अगर उस चैनल के ऊपर आपको स्ट्राइक्स आ जाती हैं अगर आपकी मोनिटाइजेशन डिसेबल होती है तो आपके टोटल चैनल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा यानी कि सुपर चैट भी आपकी डिसेबल हो जाएगी लॉन्ग वीडियोज़ भी डिसेबल हो जाएगी शॉर्ट वीडियोज़ भी डिसेबल हो जाएगी और आपका पूरा चैनल का बेड़ा गर्क हो जाएगा तो आप उस चीज़ से बचें आप अपना न्यू चैनल क्रिएट करें उसके ऊपर आप जस्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएं और शॉर्ट वीडियोस मिनिमम एक दिन में पाँच होनी चाहिए पांच शॉर्ट वीडियोस होंगी तो ओवरऑल आपके व्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे और आपके जब व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा अर्निंग होगी और ज़्यादा डॉलर जाएंगे तो रफली अगर आप देखा जाए तो आठ से दस हज़ार व्यूज़ के ऊपर आपको एक डॉलर मिल सकता है ठीक है जी तो उसके ऊपर वैसे ही यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ आते हैं तो आप अपना एक अलहदा चैनल क्रिएट करें उसके ऊपर आप अपना चैनल को उसके ऊपर काम करें और आपका चैनल बहुत ग्रो होगा और शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर वैसे ही व्यूज़ ज़्यादा आते हैं दोस्तों इसके अलावा एक और बात बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको लेके परेशान हैं कि अब यूट्यूब की नई पॉलिसी क्या है चैनल को मोनेटाइज करवाने की देखें चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए पहले वाला जो रूल है एक हज़ार सब्सक्राइबर चार हज़ार घंटे होने चाहिए या शॉर्ट्स अगर आपके अब एक्टिव है जैसे कि तो उसके लिए आपके एक हज़ार सब्सक्राइबर्स और लास्ट नाइन्टी डेज़ के अंदर आपके टेन मिलियन व्यूज़ होने चाहिए अगर ये होंगे तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा दोनों कंडीशन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आपकी कंप्लीट होना ज़रूरी है तो अब आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपने चैनल के ऊपर मेहनत करें और अपने यूनिक आइडियाज़ अप्लाई करें शॉर्ट वीडियोस बनाएं उसको आपका अपना कंटेंट होना ज़रूरी है अगर आप दूसरों का कंटेंट उठा के डाल देंगे तो देखें जी यूट्यूब को इतना उसका एक प्रॉपर सिस्टम है उसके अलगोरिथम में जैसे ही चैनल आता है तो फ़ौर उसकी ईच एंड एवरीथिंग का पता लग जाता है और आपका जो सारी मेहनत है ज़ाय हो जाएगी तो इस वजह से कोशिश करें आपकी अपनी मेहनत हो आपके अपना जो एक चैनल क्राइटेरिया हो आपके अपने व्यूज़ हो आपकी अपने मोबाइल से कैमरे से वीडियो शूट हुई हो हाँ थोड़ा बहुत बंदा बैकग्राउंड फ्री म्यूज़िक यूज़ कर लेता है या फ़नी क्लिप्स उसमें डाल लेता है लेकिन एक कदा होना चाहिए बहुत सारे लोग दस दस पंद्रह पंद्रह फ़नी क्लिप्स डाले होते हैं तो वो वीडियोस की सारी मेहनत फिर आपकी ज़ाया हो जाती है उसका आपको एक रुपये का डॉलर भी नहीं मिलता तो इस वजह से आप कोशिश करें आपकी हंड्रेड परसेंट कॉन्टेंट आपका अपना हो और आपकी अपनी मेहनत हो अगर आपकी अपनी मेहनत होगी तो इन अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे और अच्छी खासी अर्निंग भी होगी अब आपने एक और चीज़ आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं कि जिनको यूट्यूब टीचिंग से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है और जब आप उनको फॉलो करते रहते हैं जब आपका प्रॉब्लम होता है तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकते फिर आप उन यूट्यूबर्स को ढूंढते हैं जो यूट्यूबर्स सही तरीके से आपको गाइड कर रहे होते हैं और उन यूट्यूबर्स में से अगर मैं दो तीन यूट्यूबर्स का नाम लूँ तो जिसमें जो सबसे अच्छा गाइड आपको करते हैं वो है टेक्निकल तनवीर असकर भाई जो तनवीर भाई के नाम उनका यूट्यूब चैनल है आप उनका चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और उनका नोटिफिकेशन ऑन कर लें जो भी यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वारीज़ हैं प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनकी वीडियोस को देख के आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मेरा चैनल भी है इसको भी देख के आप सॉल्व कर सकते हैं देखिए मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर मुझे डिलीवर करना है तो उसके ऊपर मैं हर लिहाज से सर्च करके तस्दीक करके फिर वीडियो बनाता हूँ अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाता तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है दूसरा जो है जो है तैमूर परदेसी के नाम से यूट्यूब चैनल है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं या शफीक जाफरी के नाम से एक चैनल है वो आप कर सकते हैं वो और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनको आप जो अथेंटिक यूट्यूबर्स हैं आप उनको फॉलो किया करें जो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं सिर्फ उनका काम अर्निंग है और लोगों से कोई गर्ज नहीं है तो आप उनको फॉलो ना करें ये आपके लिए नुकसानदेह है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर कितने व्यूज़ के ऊपर कितने डॉलर्स मिलते हैं और इसकी मोनिटाइजेशन पॉलिसी क्या है और अगर आपने फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना है तो आप किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे यूट्यूब की अपनी म्यूज़िक गैलरी है वहाँ से आप ले सकते हैं उसमें दो टाइप का म्यूज़िक मिलेगा किसी म्यूज़िक को आप क्रेडिट देंगे और किसी को क्रेडिट ना भी दे तब भी चलेगा तो उसमें से आप सिलेक्ट करें ये ना हो कि आप दूसरे म्यूज़िक सिलेक्ट करें बाद में स्ट्राइक आ गई हो तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें घंटी के बटन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है इसी के साथ जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद